nilikuja kukutana na Mwanahamisi Kombo. Alikuwa akifanya shughuli zake, alifanya kazi katika hoteli ya Landmark iliyoko Ubungo. Kwa hiyo tulianzisha mahusiano, tukawa pamoja kama marafiki, lakini matokeo yake akaja kupata ujauzito nadhani za kwake zilikuwa ni kubwa kuliko za kwangu, sababu yeye sana hudumia jamii, alikuwa anahudumia hoteli mm, na alivyopata mauti, alivyofariki yeye alifariki ghafla. Wataalamu wa mambo wanasema damu ni nzito kuliko maji. Kama unakubaliana na usemi huu,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 kwa mtazamaji wetu ambaye anaitazama Tiki TV sasa hivi nikupe fursa ya kumwelezea vizuri kabisa historia ya Rwegoshora ni nani, kuanzia kuzaliwa kuelekea katika mkasa wetu wa siku ya leo. Nimezaliwa mkoa wa Kagera, wilaya ya Bukoba mjini. Nimezaliwa tarehe nane mwezi wa sita mwaka 1973 Nimesoma elimu ya elimu ya msingi Bukoba mjini katika shule ya Rwe Mishasha, lakini nimesoma elimu ya sekondari O level katika shule ya sekondari ya Kashozi. Nimemaliza elimu ya sekondari mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu baada ya hapo sikuendelea na elimu ya ya sekondari ya juu kwa maana ya form 5 form 6 nilijiunga na chuo cha cha kodi kilichoko Mikocheni, Dar es Salaam. Nilisoma kwa certificate kwa kipindi cha mwaka mmoja. Baada ya hapo niliajiriwa na shirika la bima la taifa NIC, National Insurance. Nilifanya kazi kwa kipindi cha miaka kumi na tatu lakini baada ya hapo niliamua kuacha niliamua kuacha kazi nikaamua kuwa mjasiriamali kwa maana toka nime, nimeacha kazi ya kuajiriwa mimi ni, ni mjasiriamali ndio. Kwa hiyo kipindi hicho na, nafanya kazi ya bima, nilikuwa naishi mkoa wa Kagera, Bukoba mjini, na nimejenga Rwamishenye, eneo linaitwa Rwamishenye. Lakini baada ya kuacha kazi niliamua kuhamia Dar es Salaam. Mwaka gani? Ilikuwa mwaka elfu mbili na nne ndipo nilipohamia Dar es Salaam. Kwa hiyo niliendelea na ujasiriamali wangu mpaka leo. Uh, lakini katika safari ya maisha uh, nilikuwa nimeoa. Nilioa mwanamke ambaye nili, nilizaa naye mtoto mmoja ambaye anaitwa Jamila Sadiki. Lakini baada ya hapo pia tulikuja kuwa kuachana na huyo mwanamke, kwa maana mwanamke anaishi maisha yake na mimi naishi maisha ya kwangu. Baada ya kuwa tumeachana na mama Jamila, tuliendelea kushirikiana kumsomesha mtoto, kumlea mtoto. Yeye alichangia kadiri ya uwezo wake na mimi pia nilichangia kadiri ya uwezo wangu, lakini mtoto alisoma na hivi Jamila tunayemwongelea yuko chuo kikuu e, na kama binadamu siwezi kumjaji siwezi kumjaji mama Jamila kwamba ndiye alikuwa na makosa ya kusababisha sisi tuachane e, au mimi mwenyewe siwezi kujijaji, sote ni, sote ni binadamu e, inawezekana labda ni mapungufu ya kibinadamu, lakini hatulaumiani eh. Sasa baada ya hapo kwenye changamoto changamoto za kimaisha au miangaiko ya hapa na pale, nilikuja kukutana na Mwanahamisi Kombo. Alikuwa akifanya shughuli zake, alifanya kazi katika hoteli ya Landmark iliyoko Ubungo. Kwa hiyo tulianzisha mahusiano, tukawa pamoja kama marafiki lakini matokeo yake akaja kupata ujauzito. Na alipopata ujauzito alinieleza, lakini mimi kidogo nikaa nimekaidi kwamba inawezekana si kweli, labda ni labda ni, ni uongo mm. Lakini mwisho wa siku yeye aliamua kuulea ujauzito wake hadi muda ambapo alifikia kujifungua. Kabla ya kujifungua alinie, alinieleza, na kipindi hicho tulikuwa tumesha tumesha achana, yani tumesha hatuna mahusiano ya kimapenzi, lakini alivyonieleza mi kama binadamu niliamua kumfuatilia kujua ni kweli anachonieleza ama ni uongo. Nilivyomfuatilia nilimkuta kweli ana ujauzito. Huyo mwana Hamisi Kombo alikuwa akiishi na dada yake Tabata, maeneo ya Tabata Bima, lakini wakati huo na mimi pia nilikuwa nikiishi Tabata, Tabata Bima. Kwa hiyo nilichukua jukumu la kwenda kumfata kule kwa dada yake, nikakuta kweli ni mjamzito. Kwa hiyo nilichokifanya mimi nilimuuliza gharama, afuatilie gharama za kujifungua na kweli alinieleza gharama zake kwamba tunatakiwa kununua moja mbili tatu, na mimi nikatoa pesa. Kwa hiyo akajiandaa akafanya maandalizi ya kujifungua, na kweli akajifungua salama, ndio akajifungua watoto mapacha, akajifungua watoto mapacha, mtoto wa kiume na wa kike. Alinipigia simu kwamba tayari amejifungua kwa hiyo nilikwenda, nilimtafuta mimi rafiki yangu ambaye alikuwa ni rafiki yangu wa karibu, anaitwa Pius Rusubi. Tukaenda kuwaona watoto. Kwa tulipofika nyumbani kwao, ni kweli tulikuta Mwanahamisi ambaye ni mama yao na watoto amejifungua kweli, watoto mapacha hao wa kike na wa kiume. Basi kwa hiyo mimi niliamua kutoa gharama zote za za kuwasaidia watoto. Tuliendelea kusaidiana uh, kwa kipindi chote mimi na mimi na mwana wakati ameshajifungua. Niligharimia gharama zote mpaka ikafika mahala baada ya kama mwaka mmoja akiwa na, analea watoto, tunalea watoto. Yeye alisema hawezi kuendelea kukaa kwa dada yake. Dada yake simkumbuki jina. Haya akahitaji aende kwa mama yake mzazi Kondoa, Dodoma. Kwa hiyo nilimpa gharama, nilimpa hela kwa ajili ya kwenda Dodoma lakini tukabaki na mawasiliano. Alikwenda Dodoma kwa mama yake mzazi ambako ndio nyumbani kwao. Aliendelea kuishi na hao watoto kuwalea, tukiwa tunasaidiana hadi alivyopata mauti na, na alivyopata mauti, alivyofariki, yeye alifariki ghafla lakini mimi sikuweza kupata taarifa kwa sababu sikuwa na mawasiliano ya mtu mwingine yoyote zaidi ya kwake yeye mwenyewe. Sikuwa na namba ya mama, kama kuongea na mama tulikuwa tukiongea kupitia simu ya kwake yule mwana Hamisi. Kwa hiyo alivyofariki, hata wao kwa sababu ya ile ya ile ule udharura, yani alivyopata ile alivyofariki, yani alivyopata ile nani ya kufariki. Kwa hiyo hata simu e, simu yake yeye mwenyewe ilipotea, yani alivyopata alivyopata yeye aliumwa na kichwa, kwa historia walivyoniambia aliumwa na kichwa ghafla. Sasa kuna huku wakamkimbiza hospitali, hajafika hospitali akawa amefariki. Kwa hiyo hata simu yake ikawa imepotea kwenye hizo purukushani za kumwaisha hospitali. Kwa hiyo sikuwahi kupata taarifa kama yule mwanahamisi amefariki. Mimi nikawa najitahidi sana kumtafuta kwenye simu, simpati, sikupata mawasiliano mpaka kama miezi sita au saba imepita bila kuwa na mawasiliano na, na mwanahamisi au mtu yoyote, ndio nikaja kupigiwa simu baada ya kuwa wamepekua pekua vitu vyake wakakuta namba yangu ya simu kwenye kwenye makaratasi yake, ndio nikapigiwa simu, wewe unaitwa fulani eh, ndio baba fulani eh, baba ya wewe ndio baba wa watoto Yusra Sadiki na Yusufat Sadiki au watoto niliwapa mimi majina, wewe mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Mtoto wa kike anaitwa Yusra, lakini mtoto wa kiume anaitwa Yusufat Sadik. Sasa kwa hiyo baada ya kupewa taarifa kwamba nani mwana Hamisi alifariki, lakini hatulishindwa namna ya kukupata mpaka hadi leo tulivyopata hiyo namba kwenye kikaratasi alichokuwa ameandika kwenye vitu vyake. Basi baada ya kupata hizo taarifa nilisikitika sana, lakini nikaulizia watoto wanaendeleaje, je, mlizika mlizika wapi na nini? Basi nikaa nimeelezwa. Kwa hiyo kipindi hicho mimi mwenyewe nilikuwa na wakati mgumu wa kimaisha, kama unavyojua changamoto za kimaisha. Kwa hiyo sikuweza kupanga hapo hapo kwenda kwenda Dodoma lakini nikalichukua hilo na nikachukua namba ya huyo aliyenipigia, alikuwa ni mama yao mdogo ambaye ni mdogo wake na mwana Hamisi. Basi tukawa tukiendelea kuwasiliana, nikaa najaribu kuwatumia mahitaji kwa ajili ya watoto na wao pia, lakini nikaa najipanga kwa ajili ya kwenda kuzika kule Dodoma. kuzike kivipi tena? yani kuhani e, kwa maana sikufa, sikufanikiwa kwenda kwenye msiba kwa sababu sikuujua. Sasa nimeujua nikaa najiandaa niende, kwa sababu sikuwa rasmi kwao, kwa hiyo nisingeweza kwenda bila taratibu kufuatwa. Mm. Sasa kabla sija kabla sijafikia huo wakati wa kwenda akanipigia simu huyo mdogo wake na ambaye ni mama yao mdogo na watoto mdogo wake na marehemu, akanambia kulingana na mazingira yeye ameolewa ameolewa Mlandizi, yeye mume wake yeye na mume wake wanaishi Mlandizi. Kwa hiyo ameamua kutoka na wale watoto kwa kuja nao wapi? Mlandizi. Nikaambia ni sahihi basi maadamu itakuwa ni karibu mimi nitaweza kufanyaje? Nitaweza kuja Mlandizi niwaone watoto. Basi tukawa tunawasiliana kabla ya kwenda Mlandizi, tunawasiliana, anakuja Dar es Salaam, ninampatia gharama labda pesa kwa ajili ya kuwanunulia nguo, kufanyaje, kitu kama hivyo na vyakula hadi kodi nilikuwa ninawasaidia kulipa kidogo kidogo hapo Mlandizi lakini ghafla pia naye mama mdogo akawa amepotea hewani, akawa amepotea hewani. Ni mpaka sasa, mpaka leo hii sijawahi kumpata na hajawahi kunipigia. Sasa sijajua kilichomkuta ni nini, lakini kwa jitihada zangu nilisha kwenda Mlandizi nikapita, kwa sababu alishaniambia amewaanzisha pale, aliwaanzishia shule pale Mlandizi Nijitahidi kwenda Mlandizi, nikapita kwenye shule, baadhi ya shule, nikapata walimu, nikawaelezea stori yangu kuhusiana na hao watoto. Walimu waka walimu wenyewe wakasikitika, lakini wakawa wakanipa ushirikiano. Ushirikiano walionipa walimu niliokwenda baadhi ya shule ilikuwa wao walisema wana network ya ile wilaya ya mlandi, nani ya Kibaha. Kwa hiyo ulisema tutajitahidi kuulizana eh, kupitia hizi mitandao lakini kupitia kufahamiana wao walimu kwamba tuna imani kama watakuwa wilaya hii tutawapata hao watoto. Kwa hiyo tulikuwa tukisapotiana walimu kuhusiana, mwalimu anaweza akakwambia nataka kwenda point fulani, mtatoka sehemu fulani, nitaenda shule nyingine fulani, lakini wakawa wanashirikisha sana hata wakawa wanashirikisha sana hata uongozi wa kila shule kujua. Mwisho wa siku tukawa tumefeli, wale watoto kwenye ile wilaya wakaonekana hawa hawapo. Mm, hata kwa kuwauliza watoto wenzao Mm. E, kwenye madarasa, kwenye assemblies zile walikuwa wanajaribu sana kuona, ku, kutangaza unawafahamu watoto fulani fulani fulani wako hivi na hivi na hivi, lakini haiku hatukufanikiwa. Kwa hiyo um, hadi nafikia hapa ni katika jitihada za kuwatafuta hao watoto, maana inasikitisha kwamba mama yao amefariki lakini hawajui pia baba yao yuko wapi. Mimi mwenyewe binafsi inaniuma sana, kwa sababu sijui watoto wanaishije, wanakula, wanalala, wanakunywa, wanasoma. Ndio maana naamua kufikia hatua hizi za kuendelea kuwatafuta watoto ili niweze kuwasaidia. Kwanza nikupe pole kabisa kwa situation ambayo unaipitia, lakini pole pia kwa niaba ya watoto ambao mpaka sasa hivi mama yao kama ulivyosema amefariki na hawajui baba alipo. Asante. Hilo la kwanza. La pili, mama yao umesema alikuwa anaitwa Mwanahamisi Kombo. Kombo eh? Yes, Mwanahamisi Kombo. Kwa mara ya kwanza una unakutana na mama yake, umesema ilikuwa maeneo ya Ubungo Landmark ndo alipokuwa akifanya kazi na ni mtu wa Tabata Bima. Umesema ilikuwa ilikuwa ni mwaka gani kipindi hicho? Ah, si kumbuki vizuri, lakini ilikuwa ni kati ya elfu mbili na kumi ama elfu mbili na kumi na moja. Kwa maana hiyo kipindi ambacho watoto wana, wanakuja kuzaliwa sasa, umesema ni nani? Yusufat na Yusra. Yusra na Yusufat, yeah. Yes, watoto mapacha kipindi wanazaliwa wa Yusufat pamoja na Yusra, wewe ndo ambaye ulitoa majina, umedai hivyo mm. Baada ya kutoa majina ya wale watoto maisha yaliyokuwa yakiendelea baina ya mama mtoto. Kwanza kabisa umesema kipindi cha mwanzo alipokwambia, ulimwambia kwamba haukuweza kukubali, ulihisi pengine huenda sio kweli. Ni kitu gani kilikupa alama ya kuuliza au kilifanya moyo wako kuwa mgumu na mzito kupokea majibu ya kwamba ana ujauzito mwana Hamis Kombo? Ah, kitu kilichonipelekea kuona ugumu ni mazingira ambayo tulikuwa tukiishi mimi na yeye kwa wakati huo mm, sikuamini asilimia mia moja kwamba nacho anachonieleza ni sahihi. Ndio. Hayo mazingira yalikuwaje? Na hayo mazingira ni kwa sababu aa, ah, tulikuwa tumekutana kama mara mbili, lakini baada ya hapo tulikata mawasiliano baada ya kutofautiana kidogo. Kwa hiyo alivyoniambia ujauzito mi nikaona si, si kweli, inawezekana ananichomekea. Kitu gani kilifanya mtofautiane? Uh, kulingana tu na mazingira yake na ya kwangu yalikuwa yako tofauti sana. Mm. Tofauti ambayo ulisababishwa na nini? Mm. Naweza nikasema labda ni changamoto tu za kimaisha za nani zilikuwa kubwa zaidi ya mwenzie? Nadhani za kwake zilikuwa ni kubwa kuliko za kwangu, sababu yeye sana anahudumia jamii, alikuwa anahudumia hoteli mm, kwa hiyo labda inawezekana mimi nilimchukulia tofauti. Ah, kwa maana hiyo ulimchukulia kama mhudumu tu wa hoteli? wa hoteli eh. kwa mara ya kwanza wakati hizo ambapo mnakutana katika hizo mara ambazo umesema mara mbili, ina maana kwamba kwa upande wako wewe pengine ilikuwa haikuwa katika malengo ya kujenga familia, au wewe ndo ulimdanganya, au alikuwa kudanganya au ilikuwa kuwaje hapo katikati? Hapana, tulikutana tu from nowhere. Uh, yeye akiwa kwenye mazingira yake ya kazi, basi tukawa tume tumeanzisha tu mahusiano ambayo actually alikuwa sio kwa ajili ya kujenga familia, hapana na huenda hicho ndo kilikufanya sasa ukatae kwamba ana ujauzito. Sahihi kabisa. Sawa. Baada ya kupata ujauzito akajifungua, ukatoa majina ya watoto na ukawa unaendelea kuwasiliana naye na kugaramikia mpaka umesema ikafika mwaka mmoja, watoto wakiwa na umri wa mwaka mmoja ndo akataka kwenda kwao. Yeah. Baada ya watoto ku baada ya ku ya kuwa na zaidi ya mwaka mmoja yeye aliona hana sababu ya kuendelea kukaa kwa dada yake e, kwa hiyo akaamua sema mimi acha niende kwa mama niendelee ku, kuishi kwa mama ambapo kwa mama yake ndo umetaja ni Kondoa. Ni Kondoa sehemu gani pale, kama uliwahi kupata hizo taarifa? Hapana, mimi ninajua kabisa ni wilaya Kondoa, lakini sijui ni, ni Kondoa sehemu gani mm kwa, kwa historia ambayo umekuwa ukizungumza naye, alikuwa akielezea vipi familia yao kwa kipindi hicho, kwamba yeye mtoto wangapi, huyo dada yake umesema umemsahau jina, lakini kwenye familia, mdogo wake na nini? Kwa, kwa ufupi kidogo, kwanza tuelewe kuhusu hilo. Uh, yeye actually wakati ana nani, wakati anaielezea sana familia yake, alielezea kama familia duni kidogo e, kwa sababu baba yake alishafariki, kwa hiyo alikuwa aliyebaki ni mama yao, mama ambaye pia alikuwa hana uwezo e, kwa hiyo hata alivyosema anarudi kijijini, mimi mwenyewe kwa sababu alikuwa anaondoka na watoto, iliniwia ngumu kidogo kukubali, lakini mwisho si kwa sababu sikuwa na uwezo wa kumsaidia kwa wakati huo, kumpangia nyumba au nini, mi nikamruhusu aende, alafu pale ambapo kipindi kitakuwa kinaruhusu atarudi ili aendelee na shughuli zake, na hilo lilikuwa tukiliongea kila mara kwamba Mungu akijalia, basi itabidi urudi uwe na shughuli zako za kufanya, nikupe mtaji. Lakini nikiwa najua kabisa watoto watakapokuwa wamekuwa kuwa kidogo, ningeweza kuwachukua lakini wakati huo namsaidia mama yao wakati unamsaidia mama yao mpaka anarudi kwao, ilichukua muda gani au ilikuwa ni mwaka gani ambapo unapigiwa simu sasa unaambiwa kwamba miezi sita iliyopita mama yu Yusra pamoja na Yusfat, sijui kama alikuwa na watoto wengine pia, utatuambia ilichukua muda gani na ilikuwa mwaka gani wakati unapata taarifa za kifo chake? Uh, taarifa za kifo chake nilizipata amefariki, toka amefariki ilikuwa ni zaidi ya miezi sita, zaidi ya miezi sita. Uh, lakini mm, baada ya kupata hizo taarifa za kwamba amefariki, mimi niliendelea kuwasiliana mara kwa mara na familia kabla ya kuja huku kwenye mawasiliano, wakati unapata zile taarifa amefariki na unaambiwa amefariki zaidi ya miezi sita iliyopita, ilikuwa ni mwaka gani ambapo unapokea hizo taarifa za kifo chake? Uh, ilikuwa mbili nadhani. Kwa maana hiyo watoto pengine waliachwa pengine na umri wa miaka minne au mitano au mi, mitano au mitatu 2015 2011 yes miaka mitatu au minne yeah, kwenye miaka mitatu au minne mitatu na au minne lakini si zaidi ya hapo. Watoto wakiwa na umri huo wa miaka mitatu au minne, ndio unaambiwa wanachukuliwa sasa na huyo ni ndugu yake mwingine sasa, achilie mbali yule wa kule ambaye alikuwa Tabata, au ndo huyo ambaye alikuwa Tabata akaja kuhamia mwingine. Yule wa Tabata hakuwa dada yake wa kuzaliwa naye, alikuwa ni ni dada yake wa baba yake mkubwa. E, kwa maana lakini huyu mwingine huyu ambaye alikuja kunipa taarifa za msiba, huyu ni dada, ni mdogo wake kabisa wa baba mmoja mama mmoja. Ah. Am, ambaye yeye anaitwa nani? Aa, ah, kwa haraka haraka simkumbuki vizuri jina, lakini ninakumbuka kwamba ah, alikuwa mume wake aliyekuwa amemuoa alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Musa Kawambe e, lakini yeye pia alikuwa akitumia namba ya simu iliyokuwa ni e, Airtel ya sufuri saba themanini na mbili arobaini na tano kumi thelathini na tano lakini jina lake halisi silikumbuki. Ila jina la huyo ambaye alikuwa ni mume wake Musa Kawambe na ndo hao alikuwa akifanya kazi maeneo ya Mwenge Mwenge ya viwanda hivi vya, vya Bidco huku kwa Subash Patel, lakini si sikuwahi kufika ofisini kwake, ila nilikuwa nasikia hivyo kwamba mume wa huyo mama yao mdogo na watoto alikuwa akifanya Mwenge na sikuwahi kumuona. Kwa mtu yoyote ambaye anaitazama Tiki TV muda huu, naamini kwamba akisikia hilo jina la Musa Kawambe aliyekuwa akifanya kazi Mwenge, basi anaweza kujua au kutusaidia mawasiliano yoyote yakawezekana au yakawezesha kupatikana kwa watoto wa Mr. Regoshora. Lakini umesema watoto wanaitwa Yusfat pamoja na Yusra Sadiki, kwa nini Regoshora haijatumika pale? Ah, Regoshora, Regoshora, unajua sisi ni Wahaya tu, tuna majina yale ya kiukoo. Kwa hiyo Rwegoshora ni jina tu la ukoo, lakini jina halisi ni Sadiki Sadiki Abdalla Kaizirege. Kwa hiyo jina langu la awali ni Rwegoshora, na mimi siku zote ninakuwa nikilitamka hivyo Rwegoshora Sadiki Kaizirege, ambayo ndio maarufu. Ni, ni kitu gani kingine ambacho unakikumbuka pengine kwa yule dada mtu, hata kama hakuwa ndugu yake wa kuzaliwa yule aliyekuwa na mwanahamisi pale Tabata Bima, ambacho unaweza ukamkumbusha? Uliwahi kuonana naye pengine kipindi hicho ambacho alipokuwa Tabata pale? Ndio, huyo dada yake aliyekuwa akiishi na mwanahamisi maeneo ya Tabata, yeye mwenyewe alikuwa akifanya kazi akifanya kazi klabu moja ilikuwa ikiitwa uh, ilikuwa moja ilikuwa hapa Tabata Bima ikiitwa naisahau kidogo nimeisahau kidogo, iko jirani na hizi gorofa za NCCF Tabata Bima. Kwa wanaoikumbuka watatuambia, kwa wanaoelewa Tabata pia watakuwa wameshaelewa ni, ni kitu gani kingine ambacho mpaka sasa hivi wewe ukikaa kinakupa mawazo sana ukijumuisha ukihusianisha na haya maisha na situation nzima iliyotokea katika maisha yao? Ah, kwanza nasikitika eh, nasikitikia kifo cha mama watoto huyo mwana Hamisi Kombo lakini pia kitu kingine kinachoniuma zaidi ni kwamba watoto aliwaacha kwenye mazingira magumu ambao mpaka leo hii ananitesa kwa sababu angekuwa amewacha kwenye mazingira ambayo ni sahihi, hata haya yasingefanyaje, yasingeku kuwepo. Lakini pili, kinachonisikitisha ni kwamba sijui watoto wanaishi kwenye mazingira gani, sijui watoto wanasoma sijui watoto wanakula, sijui watoto wanalala. Yaani watoto wanaishi kwenye mazingira utadhani ni yatima kwamba hawana baba yao, lakini lengo langu mimi la kuwatafuta watoto ni ili niwasaidie, niwatoe kwenye hayo maisha, sababu mimi sina dhiki za hivyo kwamba hadi watoto waanze kuishi maisha ya aina hiyo wakati mimi niko mjini naangaika kwa hiyo lengo ni kwamba niwatoe kwenye huo uyatima na, ku, na masikitiko. Bila shaka watakuwa na wao roho zao zinasikitika, wanajiuliza wata, watakujaga kumwona baba mm, kwa sababu mama wanajua alishafariki. Kwa hiyo msaada wao mkubwa nilitakiwa niwe mimi. Sasa mm, mimi mwenyewe siwaoni watoto na sijui pa kuwapata, ndio inanipelekea kuwatafuta watoto niwapate ili niweze kuwasaidia na wao waishi kama watoto wengine. Kitu gani cha mwisho ambacho unakikumbuka kabla ya kupoteza mawasiliano na mama watoto huyo na baadaye kusikia amefariki dunia? Na kitu ninachokumbuka kwa sababu kila nilipokuwa nikipiga simu kuongea na mama yao alikuwa akinipa watoto, naongea nao. Kwa hiyo watoto wanajua baba yupo, umeelewa? Kwa hiyo kitendo cha mama yao kufariki, watoto wakapoteza mawasiliano, ninahisi wanajikatia tamaa hata wao kwenye maisha ambayo hata angekuwa mtoto anaenda shule anasoma hawezi kuwa kuperform kwa sababu anamsikitikia mama aliyefariki, lakini anamsikitikia baba ambaye yuko hai lakini hawamuoni. Umezungumzia swala la mama watoto huyo kufariki kwa kuumwa kichwa ghafla. Baada ya kupata taarifa zile, pengine ulijaribu au ulifanikiwa kupata taarifa zaidi kwamba nini ilikuwa chanzo cha yeye kuumwa ghafla kiasi hicho? Hapana, sikuwahi kupata taarifa aina yoyote kuhusiana na yani zaidi ya nilivyoelezwa kwamba aliumwa ghafla akaanza kutoka damu puani. Ah, baada ya kutoka damu puani walimkimbiza hospitali ya wilaya, lakini hawakufanikiwa kumfikisha, alikuwa tayari ameshafariki. Kwa hiyo sikuwahi kupata taarifa zaidi ya hiyo kuhusiana na kifo cha huyo mwana baada ya pale ndo watoto wakaletwa Kibaha, Mlandizi na baada ya hapo na, na simu za mwisho au mawasiliano ya mwisho baina yako wewe na huyo sasa mdogo wake wa kweli kweli kutoka kwa mama yake ambaye alikuwa akikupa maelekezo na kukwambia watoto tunao tunawasomesha, na wewe ukawa ukichangia katika michango ambayo ulijaliwa kwa kiwango hicho kadiri ya muda huu ambavyo ulivyoweza, yeye huyo cha mwisho ambacho nakumbuka ambacho ulikuwa ukizungumza na huyo mdogo mtu kuhusu watoto na kila kitu mara ya mwisho mpaka ikawa ni mwisho kabisa na hukuwahi tena kupata mawasiliano yake? Ya, nakumbuka wakati ninaendelea kuwasiliana na mama yao mdogo na na hao watoto Yusra na Yusufat ambaye walikuwa akiishi nao Mlandizi. Uh, ilikuwa tukijadili namna ya mimi kwenda kwao ili kwa sababu wale ni mapacha, watoto mapacha wana taratibu zao. Kwa hiyo tulishakubaliana kwamba ah, ifike muda sasa tuende kwa mama Kondoa tufanye zile taratibu na ndugu zao ili niweze kuwachukua watoto mm. Maana nilishawaomba muda mrefu, lakini kanaambiwa subiri subiri, lakini tulishafikia mwafaka kabisa kwamba twende Dodoma tumalize lile, alafu nichukue watoto, maana kuna taratibu ambazo zilitakiwa zifanyike kule taratibu ambazo zilitakiwa zifanyike kule ili uweze kuwachukua watoto zilikuwa ni taratibu gani? Za kimila, za kimila, taratibu za kimila kwao ambazo hauwezi kupewa watoto bila taratibu hizo kufanyika Kamilika Eh, ni kitu gani kilikuchelewesha kukamilisha taratibu hizo? Ya, wala sikuchelewa, ni muda tu ambao tulikuwa tumepanga, ndio ghafla yeye akapotea hewani. Wakati huyu alikuwa akitumia namba hiyo hiyo niliyoitaja ya Airtel. Wakati huyu mama mdogo ambaye kwa jina umesema umemsahau na yeye au unamkumbuka? Nimemsahau jana. Yes, wakati huyu mama mdogo ambaye jina lake umelisahau, lakini namba ya simu aliyokuwa anaitaja aliyokuwa anaitumia umeitaja. Waka... na jina la mume wake na jina la mumewe ambaye umesema alikuwa akifanya kazi Mwenge karibu na kiwanda cha au maeneo ya kiwanda gani? Bidiko, Bidiko. Bidiko kwa ambao wana, wanafanya kazi Mwenge kiwanda cha Bidiko watakuwa wanaelewa, wata, watamwelewa huyu anaitwa nasema kiwa, hivi viwanda vya Subash Pateli. Yes, na Subash Pateli viwanda vyake kinaitwa Bidiko, na alikuwa anaitwa nani huyu mume wake? Alikuwa anaitwa Musa Kawambe. Musa Kawambe watakuwa wanamfahamu. Kwa yeyote ambaye anamfahamu, tumia mawasiliano ambayo yanapita chini ya skrini yako hapo, tusaidie ili watoto waweze kumpata baba yao. Swali la mwisho kabisa, wakati unapoteza mawasiliano ya mwisho kabisa na huyu mama mdogo ambaye alikuwa akikulelea watoto wako ambao ulikuwa unasubiri kukamilisha taratibu ili uweze kuwachukua na kuwalea rasmi kama baba yao, ilikuwa ni mwaka gani? Ah, ilikuwa ni ilikuwa kati ya elfu mbili kumi na tano kumi na sita ilikuwa ni kipindi kile kile tu kipindi kile kile eh. kwa maana ilichukua muda mchache sana kwa we, kwa huyu mama mdogo kupoteza mawasiliano yani ah, muda mfupi sana nadhani hata miezi mitano haikufika mm. mm. baada ya hapo ndo umekaa sasa ukiwa unamtafuta kwenye mashule hapa Kibaha kote kote kila mahali umemkosa mm yani ni muda yani toka tulivyopotezana ma, tulivyopoteza mawasiliano ndipo hapo hapo nilipoanza kuhangaika kuhangaika ku, kuona ni jinsi gani naweza nikapata nikawapata kwanza wao waliokuwa wakiishi na watoto. Baada ya kushindikana, mi nikaamua kwenda kule kule wilayani. Akukwambia ilikuwa ni mlandizi sehemu gani pale? Ah, aliniambia ni mlandizi mwisho karibu na kituo cha polisi. Eh. Na hiyo sehemu umeshafika? Nilishafika. Ukiulizia kituo cha polisi kuna shule kama mbili ambazo zimefuatana. Kwa hiyo nilikwenda direct kwa uongozi wa shule ndo nikawapata wale walimu waliokuwa wakinisaidia kutafuta watoto kama watoto pengine walihamishwa shule, kulikuwa hakuna pengine data au taarifa zozote za kwamba waliwahi kusoma pale na wamehamishwa kwenda shule fulani, haukufanikiwa kujua hata kama tu waliwahi kusoma na kuhamishwa pale? Hapana. Katika hizo shule nilizokwenda ambazo nilipata kampani au walimu wa hizo shule uh, walijaribu sana kuangaika kuuliza, kufanyaje, hawakufanikiwa na kulikuwa hamna data ya aina yoyote kuhusiana na hao watoto, lakini hao hao walimu walijitahidi sana ku kuingia kwenye mashule mengine kwa sababu wana, wanakuwa wana, wana ule utaratibu wa kukutana eh, basi kwa hiyo walijitahidi sana kufight kuangalia katika wilaya nzima shule zote za wilaya zilizoko wilayani hawakufaulu. Pole sana. Tunaamini kwa watazamaji wetu mnaoifuatilia Tiki TV muda huu mmesikia kuhusiana na kilio cha baba wawili kwa maana ya hawa Yusufat pamoja na Yusra ambaye anawatafuta watoto wake ambaye hakubahatika kukaa nao karibu kwa kipindi chote tangu wazaliwe na hivi sasa ni miaka inakwenda 2011 12 ni miaka inakwenda 10 11 mpaka hivi sasa anawatafuta mazingira halisi ameyataja umeyasikia na umeweza kuelewa kwa wewe ambaye unafahamu kuanzia wale ambao walikuwa wakifanya kazi pale landmark ya Ubungo tunafanya hivi tunazungumza unaweza kutusaidia kama uliwahi kujua au kusikia kwamba kwa kipindi hicho cha mwaka mbili na kumi kumi na moja huyu mama wawili kwa kipindi hicho kabla hajawa na hao watoto kwa jina Mwanahamis Kombo. Kama uliwahi kufanikiwa, kwa sababu pengine huenda alipokuwa anafanya kazi alikuwa na ndugu, kama uliwahi kufanikiwa kujua kwamba nyumbani kwao kule Kondoa ni sehemu gani, unaweza kutusaidia vile vile. Kwa wewe dada au kwa yule ambaye alikuwa anafahamu walipokuwa wanaishi pale Tabata Bima, unaambiwa anaitwa Mwanahamis Kombo, alikuwa akiishi na dada yake kipindi hicho mwaka elfu mbili na kumi na moja elfu mbili na kumi kumi na moja unaweza kutusaidia kumsaidia vile vile. Na tunaambiwa kwamba dada yake alikuwa akifanya kazi sehemu moja inaitwa Swiss Pub Tabata Bima. Kwa yeyote ambaye anafahamu au wanamfahamu huyo dada ambaye alikuwa akifanya kazi pale Swiss Pub. Sasa wanasikia Swiss Pub, wanaofanya kazi au waliwahi kufanya kazi Swiss Pub ni wengi. Pengine utuambie huyo dada yake ambaye alikuwa akiishi naye alikuwa kuwaje kimuonekano pengine? Na alikuwa ni dada mmoja mrembo Ah, mweusi jina lake silikumbuki e, lakini alikuwa ni dada ambaye alikuwa upande wa kaunta nakumbuka alikuwa akifanya kazi kaunta alikuwa akifanya kazi kaunta Swiss pub. Kwa wanaofahamu wanaweza kutusaidia vile vile, lakini kwa ambao pia mpo pale Kondoa, sehemu yoyote ya Kondoa, huyu mama Yusra au mama Yusfat ana, amefariki dunia na kuacha watoto wawili ambao baba yao hakuwahi kufika msibani kabisa. Kutokea Kondoa tunasema tunaomba pia muweze kutusaidia, muweze kutupa mawasiliano yoyote yale ambayo tunaweza kuyapata ili kufanikisha watoto hawa kuishi walau basi kwa kupata faraja ya baba, kwa sababu mama ndo hivyo tena, ameshatangulia mbele za haki. Tunasema yote ni mipango ya Mungu, kilio cha baba mmekisikia na maombi yetu tunayaleta kwenu, tunaamini pia mmeyasikia, mtatusaidia kwa yeyote yule ambaye anajua au ana taarifa zozote zile ataweza kutusaidia, tutashukuru sana. Kazi yetu Tiki TV ni kuhakikisha tunarudisha faraja na tabasamu katika mioyo ya watu, watoto na hata watu wazima pia. Tunaamini kupitia hili basi litakwenda kufanikiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sina la ziada. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Umemsikia anaitwa Sadik. Sadiki nani ulisema? Rwegoshora Sadiki Kaizirege. Rwegoshora Sadiki Kaizirege. Inawezekana hawa watoto mapacha pengine wapo shule fulani Waalimu mnatusikia au mnaona, watoto wanaitwa Yusra Sadiki Kaizrege pamoja na Yusfat Sadiki Kaizrege. Umri wao ni kati ya miaka kumi na kumi na moja.